सो so, राइट right, क्या होती है धारा 508 ऑफ पी ओके जनरल बातें करेंगे सिंपल में बिल्कुल सिंपल देसी I mean very simple okay no bare act language so section 508 को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा डिवाइन डिस्प्लेजर क्या होता है ओके डिवाइन डिस्प्लेजर क्या होता है तो डिवाइन डिस्प्लेजर होता है कोई भी गॉड का अभिशाप आपने देखा होगा पिछले ज़माने में क्या होता था लोग बिलीव करते थे कि कोड का अभिशाप हो गया किसी को कोई भयंकर बीमारी हो गई तो सोचते थे कि इसको डिवाइन डिस्प्लेजर हो गया इसको गॉड ने कोई अभिशाप दे दिया इसलिए इसे ऐसा हो रहा है इसलिए इसे इस बीमारी से गुजरना पड़ रहा है okay okay got it divine displeasure so now come to the point okay so let's take an example suppose a एक पर्सन है वो बी को बोलता है कि तू ये काम कर दे और जो वो काम है वो इलीगल है ओके और उसको बहाना देता है अगर तू ये काम नहीं करेगा आई I मीन mean, ये काम तू नहीं करेगा तो तुझे गॉड का डिवाइन डिस्प्लेजर हो जाएगा आई I मीन mean, तुझे कोई भी अभिशाप हो जाएगा ओके तो ऐसे में क्या होता है वो बी वो काम कर देता है तो ए ने क्या किया ए ने यहाँ पे इंड्यूस किया बी को वो काम करने के लिए जो उसे काम नहीं करना था ओके सो ऐसे में क्या होता है ये क्राइम है under IPC section 508 of IPC के तहत एक साल की सज़ा हो सकती है ओके किसको ए को जिसने वो उस पर्सन को इंड्यूस किया है और नॉन कोग्निजिबल ऑफेंस है कोई बड़ी बात नहीं है okay so i hope it is clear now okay